Салтовка выгоняют куда-то автобусы. Твою ж мать, блядь. Это блокпосты? Нет. Это по, по, по заграждения, наверное, будут тут. Или это, блядь, нет, это готовили тут теплотрассу типа прокидывать. Еще один спасенный деть. Тайсон, передавай родителям привет. Скажи, что теперь все хорошо.